avec moi, avec moi. Avec moi, le monde sera plus cruel. conception. Avec moi, le monde sera plus cruel. C'est tout ce que je peux leur promettre. Je ne ça pour faire du le, ça c'est habituel. Pour moi au fond de la ruelle, J'aurais le monde t'en foutrais T'es pas pas où Je connais quelques vilains, toujours prêts et dévoués Je me fais fâcher, mot amende sautera les points Je suis toujours fâché, y'a pas longtemps tout allait bien Je n'ai pas de plan B, je te le d'emblée Sans frapper je vais rentrer, vous m'avez manqué sans plus de manière, genre je un à Cannes un quart d'heure à table J'aime les faire fuir à la Havane Je pourrais me plaire dans une caravane que PDG en major, chez où les trouver Je vais engager une escorte pour les amadouer Millions de vues, millions de streams, c'est amazing Ils ne peuvent pas se chercher soi-même, ils veulent jouer les crazy. J'ai des plans machiavéliques, pas de diplôme de l'académie De la drogue psychédélique, des portes inaccessibles demande à Alix et les codes Bien sûr qu'ils appelleront les cops J'ai pas ce qui déconne, c'est si dur de répondre fun, the truth.